买菜啊，找女孩，走，跟我走，跟我走瞧你啊，没有事儿。 <laughs> 女孩，小女孩。哈哈哈！吃水果，没洗呢。看女孩， <laughs> 没有什么事儿，闲着。 <laughs> 不要女孩儿，哈哈，帮帮忙，想找女孩嗯，没什么事儿哈，吃水果。我劝你还是有点危机感，如果你不能把他照顾好，我分分钟把他抢走。 <laughs> 我劝你最好还是有点危机感。你如果不能把他照顾好，我分分钟把他抢走。好麻烦你。 <laughs> 如果你不能把他照顾好的话，我分分钟把他抢走。 我他妈晕倒了，你就别使那么大劲周我了。